يلا كملت اسمع اقرب انا بجري من الصبح انا مش شايف علشان كده مش هرد عليكم يعني الشمس ضاربه على فكركم فمش هرد عليكم اعذروني وانا كمان برضه علشان ما حدش يدخل يقول يا الله يشفيك بداوها في سركم انا انا مقدر مشاعركم الطيبه بس خليها في سركم الواحد بيحتاج واحد حد يقويها لا سابك من انقطاع البث 37 minutes 18 seconds. Distance 3 kilometers. Average pace 12 25 per kilometer. astro day. Yeah. الناس كلها ولا يهمني الناس اللي هم زي اللي عندهم سكتة دماغية بيقولوا احنا بنعاني من الناس انا برضو بعاني من الناس بس صحتك اولى صحتك اهم اه هو حلو بس مش زي جريك في الشارع اولا الاكسجين ده بيدخل ينظف جسمك انا الاول آه، وما زلت عندي افيزيا فكنت انا يجري يتكلم آه، يمشي يتكلم ما كنتش طبعا لسه هو بس دلوقتي حاولت الجري ودي مش جري بس انجاز شافوا لي حل في ضيق فيها بتاع العلاج دكاترة العلاج الطبيعي يعني أنا برضو مهتم بالرجل ومهم الإيد بصراحة لأني ما عنديش خبرة فيها ولا إيه أفقد الأمل وحتى لو أنتوا قلتولي أفقد الأمل الحق لاني عندي يقين بالله ان هو حق عيني الافيزيا الافيزيا عندك واحد انت مصاب بالافيزيا تقعد تكلمه على طول تجيب له موضوع مش على موضوع من الغرب بس مش تتوه لانه مش مجنون ها يعني هو ما يقصدوش كده يعني اللي بيعالجه هو ما يقصدش كده يقصد ان هو تايه ولا مدرك بس لا فكره هواش مجموعة أي نعم ممكن يقول الكلام من غير ما تمارين الايد اللي انا اعرفها ان انت تحط ايدك في ميه دافيه وتقعد تعملها مساج اكتر من كده انا ما اعرفش شوفوا لي حل من بتوع العلاج الطبيعي معظم اللي بيبصوا لي بيبصوا على ايديا التابعة ما بيبصوش على رجلي لأن رؤية ضيقة من ستة النظر Pausing workout. في ايه؟ بجري Resuming workout. قعدوا معايا انا كنت اول مره اعرف هو في واحد منهم علق نجرب تصلي ثم انا بصلي الحمد لله لا قالوا لي انت بتنزل على الارض وتسجد انا قلت لهم لا دي مستحيل يحاول يحاول نعم بدو بتوجعني جامد ومن يوميها انا ما جاتش آه، تشنج الحمد لله هيثم آه، هيثم في يعني في الصدار وأنس مرعي Time 48 minutes 39 seconds. Distance 4 kilometers. Average pace 12.09 per kilometer. السياسية ومن ساعتها ما قاليش الشحنات السلبة دي آه، يعني بتخرج من الجسم عن طريق السجود لو انت مسيحي اسجد لله لو انت مسلم اسجد في الصلاة واسجد الله على بطال اظن دي ما فيهاش حاجه ولو انت مسلم معاك خمس صلوات في آه، اربع ركعات في اربع ركعات آه، ركعتين ثلاثة آه، أربعة في اتنين يعني عيش أكازيون ومن ساعتها وانا ما سبتش صلاة الله اعلم يعني بس آه، علشان ما كنتش بكتب فوتت صلوات قليلة برجع اعوضها Pausing workout. تسلم يا حاج عبد الحميد Resuming workout. اظن انت من الناس الاصلة وجر وجر عزيز مش مرتبطة بسن معين ولا ومهاش مرتبطة بمكان معين ومهاش مرتبطة بإن عندك إمكانيات ولا هو ما عندكش يعني من عبر انقطاع عليها ان انا وان شاء الله اخلص على خمسة كيلو انا الخمسة كيلو دي كنت بمشيهم لا بجريهم ربع ساعة تقريبا انا لقيت الشباب يعود يوم أخبرهم بما فعل المشيب بي أنا مش شاب قوي أنا لسه شباب أنا بشرب سجاير بشراب ولا عندي نزيف المخ ولا عندي آه سكر ولا ضغط ولا اي عوامل وراثيه اظن ان هو النزيف انفجر من كتر التدخين الشريان انفجر من كتر التدخين بطلوا يعني. بالله عليكم بطلوا بطلوا التدخين البروتين اصلا ما بينشيش مع الرياضه لو انت لعبت رياضه هتبطل التدخين اوريدي لو انت بدات في التدخين هتبطل الرياضه اذا كنت انت اللي بتلعبها الخرجها ملك أنا نقص الناس اللي بشجعهم يجوا يتفرجوا عليا لكن شكلهم كده نايمين هيثم يا مصر هيتسم يا مصري حول تعال هنا تاني وهقول مش تعامل اللي عنده افيزيا على انه مجنون او انه شارب حاجه لا ده بيفهم وبيفهم احسن منك معلش بس مجنون عملوه هو اذكى يعني من ناس كتير هو اذكى من ناس كتير لكن عنده مشكله في الكلام انا عارف ان كل الناس بتحاول تساعده معظمكم يعني آه لكن انتوا تجيبوا لي موضوع من الشرق موضوع من الغرب دي مش فيهاش مشكله انما انتوا آه ما تلخبطوش علشان هو مش ناقص لخبطه يعني تقولوا مثلا آه هو ما كان هي هو مش ناقص لخبطه اصلا هو مش ناقص لخبطه آه والرياضه مهمه جدا جدا جدا يعني اللي هما ما بيدخنوش ما بيدخنوش يلعبوا الرياضه واللي بيدخنوا يبطلوا التدخين ويلعبوا الرياضه آه شاطر يلا إيه، بس آه، درينج آه، درينج درينج او آه، زي الناس اللي هو تريننج يعني انزل العب بالرياضه يعني مش مهم يعني انت تلبس ايه بس تنزل تلعب رياضه والرياضه ما هيش آه، اشتراك في جيم ولا ولا تكلفة عليك انزل اجري في الشارع او اتمشى في الشارع او يعني وانت قاعد في البيت يفضل مش انت مش وانت قاعد في البيت لو انت ما يعني لو انت ما فيش حل ان انت تلعب في البيت العب في البيت قراءة المشي اللي هو زي السكتة الدماغية يفضل انت ما تقعدش في البيت تنزل تشم هواء نظيف وتلعب بالرياضة و لأن الجري في البيت أو الجري على المشاية مفيد اه بس مش قوي آه انا جربت الاثنين وسلامتكم الف سلامه آه مش قادر